लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो कम्प्लेक्स फर्म्स ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्नेछौं कम्प्लेक्स फर्म बनाउन र फर्म फेरबदल गर्न अघिल्लो ट्युटोरियलमा हामीले फर्म प्रयोग गरी डाटा एन्टर गर्न र कसरी लिब्रे अफिस बेस प्रयोग गरी फर्म फेरबदल गर्ने यो हामी एउटा कम्प्लेक्स फर्म बनाउन सिक्छौं यदि पहिले खोलेको छैन भने लिब्रे अफिस बेसलाई खोलौं र लाइब्रेरी डाटाबेस खोलौं यदि बेस पहिले नै खुलेको छ भने हामी फाइल मेनु भित्रको ओपन क्लिक गरेर लाइब्रेरी डाटाबेस खोल्न सक्छौं वा फाइल मेनु भित्रको रिसेन्ट डकुमेन्ट क्लिक गर्न सक्छौ लाइब्रेरी सदस्यहरूलाई जारी गरिएको पुस्तकहरू ट्र्याक गर्न एउटा नयाँ फर्म बनाऊ यो फर्म हामी स्क्रिन इमेजमा देखाए जस्तै कसरी बनाउने हेरौं लिब्रे अफिस बेसको मेन विन्डोमा जाउँ र बायाँ प्यानलको डाटाबेस सूचीको फर्म्स आइकनमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि use wizard to create form मा क्लिक गरौँ यसले फर्म्स विन्डो खोल्छ र माथि एउटा परिचित विन्डो देखिन्छ हामीले यो विजार्ड बारे विस्तृत रूपमा जानकारी पाइसकेको हुनाले अब हामी यो प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाउने छौं पहिलो चरण field selection tables or queries लेभल मुनिको ड्रप डाउन बक्सबाट टेबल्स बुक्स इस्युड छानो। डबल एरो बटन प्रयोग गरेर सबै फिल्डलाई बायाँदेखि दायाँ नेक्स्ट मा क्लिक गरौ यो दोस्रो चरण हो तर अहिलेको लागि हामी यो चरण छोड्ने छौ। र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्छौं अहिले हामी पाँचौं चरणमा छौं सुरुको व्यवस्थित कोलमनर लेभल्स लेफ्ट छानौं र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरौ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर छैठौं चरण छाड्छौं सातौं चरण आइस ब्लू छानौं र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरौ आठौं चरण फर्मको नाम बुक्स इश्युड टु मेम्बर्स राखौं र मोडिफाई द फर्म विकल्पमा क्लिक गरौँ अब फिनिश बटनमा क्लिक गरौँ विजार्ड पपअप विन्डो गइसकेको याद राखौं र हामी फर्म डिजाइन विन्डोमा हेर्दै छौ अब हामी डाटा एन्ट्री गर्नु अघि केही फेरबदल गर्न गइरहेका छौ फर्ममा देखा परेका सबै तत्वहरूलाई समूहबाट निकालौं यसो गर्दा हामी फर्ममा भएका प्रत्येक वस्तुहरूको विशेषताहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सक्छौं सबै फर्मका तत्वहरूलाई एकैचोटि अनग्रुप गर्नको लागि हामी सुरुमा सबै फर्म एलिमेन्ट्स सेलेक्ट गर्छौं यसो गर्नलाई सुरुमा फर्म डिजाइन टुलबार खोलौ माथिको भ्यू मेनुमा क्लिक गरौ त्यसपछि टुलबार्स र फर्म डिजाइनमा क्लिक गरौँ यो बायाँ पट्टिको पहिलो माउस पोइन्टर आइकनमा पुनः क्लिक गरौँ अबबाट हामी यसलाई सेलेक्सन आइकन भन्ने छौ यो फर्म एलिमेन्ट क्लिक गरेर र तानेर छान्न प्रयोग गरिन्छ अब माथिको बायाँपट्टि फर्ममा क्लिक गरौँ र डायगोनलबाट तानेर मुनि दायाँमा राखौ अब तपाईहरु सेतो र कालो लाइनहरुले बनेको एउटा आयत देख्न सक्नुहुन्छ सबै फर्महरुको तत्त्व आयतभित्र हुनुपर्छ भन्ने याद राखौ फर्म तत्वहरुको समूह छान्न हामी बारम्बार यो तरिका अपनाउने छौं अब हामी यी तत्वहरूलाई सानो हरियो बक्सहरूमा घेरिएको देख्छौं अब हामीले यहाँ केही गर्यौं भने त्यो क्षेत्रभित्र रहेको तत्वहरूलाई असर पर्नेछ अब यहाँ माउस पोइन्टरलाई कुनै लेभलमा सारौं याद गरौ माउस पोइन्टर लेभलहरू र टेक्स्ट बक्सहरूमा हुने प्लस चिन्ह जस्तै देखिन्छ लेभलमा राइट क्लिक गरौ र तलको ग्रुप अनि अनग्रुप क्लिक गरौ अब सबै फर्म तत्वहरुको माथि रहने एउटा हेडिङ टाइप गरौ यसको लागि फर्म एलिमेन्ट्सलाई तल लगे तिनीहरुलाई फर्म बीचमा राखौ सुरुमा डाउन एरो की सात पटक थिचौं त्यसपछि राइट एरो की 14 पटक थिचौं यसले सबै छानिएका फर्म तत्वहरू फर्मको दायाँ र बीचमा सारेको याद राखौं अब हेडिङ टाइप गर्ने ठाउँमा कर्सर ल्याऊ यसो गर्नलाई हामी माथि दायाँ पट्टिको फर्म विन्डो क्षेत्रमा क्लिक गर्छौं र एन्टर के दुई पटक थिचौं त्यसपछि ट्याब के चार पटक थिचौं र form to track books issued to members type गरौ अब हामीले प्रत्येक लेभलहरु र टेक्स्ट बक्सहरुमा क्लिक गर्यौं भने यी तत्वहरु सेलेक्ट भएको वा रंगीन भएको देख्छौं ल अब हामी फर्मको बुक आइडी र मेम्बर आइडी हरको फेरि नाम दिउँ यसो गर्न बुक आइडी लेभलमा दोहोरो क्लिक गरौँ जसले अब परिचित प्रोपर्टिज विन्डो खोल्छ लेभलमा बुक टाइटल टाइप गरौँ अब फर्मको मेम्बर आइडी लेभलमा क्लिक गरौँ प्रोपर्टिज विन्डो रिफ्रेश भएको याद गरौँ यहाँ हामी फेरि लेबलमा मेम्बर नेम टाइप छौँ। हामीले ट्याब कि थिच्दा फर्ममा नयाँ लेबल बदलिएको याद गरौँ अर्को अब हामी यी तत्त्वहरूको फन्ट साइजहरू फेरबदल गर्छौँ फेरि सबै तत्त्वहरू छानौँ। हामी क्लिक ड्र्याग र ड्रप प्रक्रिया अपनाउने छौं र अब हामी कुनै लेभलमा दोहोरो क्लिक गर्छौं जसले प्रोपर्टीज विन्डो खोल्ने छ फन्ट पत्ता लगाउन तल स्क्रोल गरौं र दायाँपट्टिको स्क्वायर बटनमा क्लिक गरौं। नयाँ पपअप विन्डोमा बोल्ड र साइज 8 मा क्लिक गरौं। र ओके बटनमा क्लिक गरौ अब फर्मको फन्ट बोल्ड र साइज 8 मा बदलिएको याद गरौ अब हामी सबै फर्म एलिमेन्ट्सलाई विन्डोको बीचमा सार्छौ यसको लागि हामी सबै एलिमेन्ट्स छान्ने छौ अब हामी फर्म डिजाइन विन्डोको बीचमा गएर कुनै लेबलमा क्लिक गर्छौं र तान्छौ अब हामी फर्म सेभ गर्छौं र यो विन्डो बन्द गर्छौं हाम्रो फर्म अहिले कस्तो देखिएको छ हेर्न बेस मेन विन्डोमा गएर फर्मको दायाँपट्टि बुक्स इश्यू टु मेम्बर्समा दोहोरो क्लिक गरौँ यसले डाटा इन्ट्री प्रयोगको लागि तयार फर्म खोल्छ अब हामी यो फर्ममा केही नमूना डाटा हेर्न सक्छौं र हामी बुक टाइटल र मेम्बर नेममा केही अंकहरू देख्छौं जुन बुक्स र मेम्बर्स टेबलको प्राइमरी नम्बरहरू हुन् तर अंक सजिलो छैन तपाई कुन वास्तविक नाम र पुस्तकहरूको शीर्षक हेर्न चाहनुहुन्छ र हामी यो कसरी छौं एउटा तरिका भनेको लिस्ट बक्स नामक एउटा फर्म कन्ट्रोल थप्ने हो हामी अर्को ट्युटोरियलमा कसरी एउटा लिस्ट बक्स थप्ने र प्रयोग गर्ने र अन्य फर्म कन्ट्रोलहरू छौ यसरी हामी लिब्रे अफिस बेसको कम्प्लेक्स फर्म्स ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौ संक्षेपमा हेर्दा हामीले यी बारे सिक्यौं एउटा कम्प्लेक्स फर्म बनाउन र फर्म फेरबदल गर्न spoken tutorial project talk to a teacher को एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सर्वशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार